Las musicos d’aqueste blan test que son niidos do sede ronddeus e congos de las lanos qui puètz trobar dins la nosto butigu en liño. Atidoiti Euu que se te che a e vegada lo fama d’una buca radiola la mela.